essanyu rahuma pinki agudde mu bintu era alinze kutambula nsi yonna e, nzize clarifyinga ku nsonga ya rahuma pinki diruki gyaguddemu na sente mekazi bamuwadde era meka zagenda okuba ng'afuna buli luvannyuma lwa pulojekiti gy'agenda okuba ng'akola wamu ne ku nsonga y'akatambi akasasaanidde ku mutimbagano ng'ali ne mwana mulenzi miki sims to bifane nga balina balaganga abali mu kikolwa eky'omukwano webale kwekumira ku mukutu nate era okola kyamanyonyi ddala okuba ng'otugoberera mwebale nnyo mwebalire ddala sigenda kulandagga nnyo nate katugendedala ku nsonga y'olunaku olwaleero kyaddaaki omuyimbi nannyanzi rahma amanyikiddwa nga rahma pinki afunye akaseko ku matama oluvannyuma lw'okufuna manajimenti empya kigambibwa nti pinki asayininze endagaano n'ekitongole ekya the white lions ambulera okuva e bungereza nga kino kigenda kumuyambako okutumbula ekitone kye eky'okuyimba n'okutumbula ennyimba ze okusasula ssente za situdiyo okwata vidiyo ze okukola vidiyo ennungi eziri ku mutimbagano okussaako n'okumumanyisa ensi zonna rahuma pinki yali mu kibiina kya tns abasinga kyemanyi nga tim noslip ekyakulemberwa ngaomwana mulenzi jeff shiwa era nga ku ntandikwa y'omwaka oguwedde 1222 rahuma pinki yasayiningibwa oluvannyuma lw'omuyimbi shiba kalungi okuvaayo kino kyategeezebwanga shiba kalungi yali yavaayo mu mwaka gwa 221 era mu mwezi ogwa desemba uh, rahuma pink yasayiningibwanga agenda kureplasinga shiba kalungi wabula ate ensonga ezimu ezaaliwo Uh, ah, kikyawunzikiranga mwana mulenzi jeff chiwa awunzise agobye rahuma pinki olw'ebigalagalagala bye yali akozesa n'ebimu ku byogerwa nti yali ayingiza abasajja mu kisenge kye ate ng'obudde bugenze ah, oluvannyuma ah, rahma pinki yawunzika agobeddwa mu team no slip era abadde talina management n'ebuli kati ku mukisa guno gwe yafunye abadde akola music ng'amukola yekka ah, nate era ku nsonga y'emu eno waliwo ekyongedde okugambibwa nti rahma pinki yaweebwa obukadde obusukka mu ataano obw'e uganda oluvannyuma lw'okusayininga endagaano n'ekibiina kino oba ekitongole kino ekya the white lions ambulera nga kisinziira mu ggwanga erya us oba bungereza mwekiweerereza emirimu era nga baamuwa obukadde buno ataano okubanga yeeyozaako ennaku okusinziira ku byamutuukako akatambi kano akabadde kagenda maaso okubanga kasaculetinga ngaali ne miki sims tufane nga kano kalagira ddala ngaabali mu kikolwa ekyokwera omansinga oba bali mu kulaga oba bali mu kkuba laavu eri eggwanga oba abantu akatambi ah, kano ekituufu kiri nti nti babadde bali ku video shoot eya oluyimba lwa rahuma pinki lwagenda okuba ng'ata era nga video director yabadde mwana mulenzi edrin po nga yaali ku byuma okuba ng'akola ah, mik sims tofan yabadde akola nga video vixini bano abalenzi oba abawala abatera okwemolera mu vidiyo naddala ngaoluyimba lutambula so tewali nnyo nnyo kigendererwa kyamaanyi kiri mu nsonga eyo ddala ekyekuusiza ku nsonga z'okwagalana oba okugenda mu maaso nokuba n'omukwano mu ngeri emu ng'abantu bwe mwakitutte nate era bwe kityo tuyozayoza lwamwana muwala rahma pinki olw'okubanga ate era afuna management empya n'okubanga ate egenda kwongera okumutumbula music we ku brand eri international tujukireku bambi bangi abagenze maaso okusayiningibwa brands ez'enjawulo naye ekituufu tetulabyewo nnyo impact y'amaanyi okusinziira ku kyetwali tusuubira muno mwe mwalimu anamuwala irene ntale yasayiningibwako aba sony music company naye ate n'awunzika nga ekituufu tewali nnyo ddaala leyeyongeddeko okussaako ne mwana muwala vinka naye yafunako contract ngeri wide enough okubanga ekuba international naye era ekituufu okomparinga music akuba international ddala omusic waba nigeria nti akrossinga continent sinaba nga agenda mu nsi endala uh, ekituufu bano bonna bonna tewali yafunye mukisa ogwo so katusabeerwa ku mapinki atereyo ebimugendera bulungi oba oliawo ayongere n'okuba nga atangaaza omukisa gwe mu international level webale nnyo okwekumira ku mukutu uh, tukwebaza okuba nga